ossa. kus ma selle kurgivärvi siia vahele saaksin? seda me veel ei tea, me alles siin õpime taimi, eks. okei okay.. you go not long ago, we would walk on the sidewalk, innocent. Remember, all we did was scared for each other, but the night was warm. We were. nii, miks me tahame siis äh, kingitust teha? kuna me tahame ise saada rohkem teada herbaariumi taimedest. ja, ja just, just, just. ja et paljud Eesti noored teaksid, kui liigirikas tegelikult Eesti on mm. -hmm. ja me tulime botaanikaaeda, sest äh, siin on ülisuur valik, mis nagu kõiki Eesti taime liike. ja, ja, ja siin saab äh, võrrelda Eesti taimeliike äh, troopilistega. seepärast me tahamegi võita <laughs> eestlased on juba vanast ajast olnud puukallistajad ja nagu näha, ei ole see muutunud. troopikas oli küll palju soojem küll siin. jaa. aga me kannatame ära. me oleme tugevad Eesti naised nagu meie enda loodus. kõik kannatame ära, ära.